tena nani, kilichoniuma zaidi kulikuwa kuna watu wazima humu ndani. Hiyo ndio kikaa kinaniumiza, sikuwa nafurahishwa na kile kitu, nikaona mbona naweza nikasimama mwenyewe? Mbona mimi ni mwanamke ambaye najiona kama nimekamilika, nina mikono na miguu, kwa nini ninyanyaswe? Naitwa Swalha Salum, ni mshiriki wa Beautiful Fighter and Famous Award ni mshiriki namba 0016 ili kunipigia kura, andika jina langu ambalo ni Swalha, unaacha nafasi, andika 0016 ambayo ni namba yangu ya ushiriki, unatuma kwenda namba 07 0747 053191. Jina langu Swalha, spelling zake ni SWLLHER. Ndugu watazamaji, Swalha ataenda kutueleza historia yake au kazi zake atatueleza watu kwa nini wamependa kum, kumweka katika shindano hili la beauty Fighter and Famous. Swalha, unahisi ni kwa nini watu wameweza kukuchagua ili ushiriki shindano la beauty Fighter and Famous, na una historia gani ya kumfanya yule mwanadada aliyekaa nyumbani aliyekata tamaa ili asikate tamaa ni vipi ulianguka mara ngapi na ukasimama mara ngapi? Unaweza ukatuambia? Kwanza nipende kuwashukuru wote walionipigia kura mpaka mimi kuingia kwenye hili shindano. Nadhani watu wote ambao wananizunguka wameona ni juhudi gani nilizonazo kwenye utafutaji, maana sikuanzia hapa. Historia yangu ilianzia, historia ya utafutaji haijaanzia leo. Nimeanza kujifunza biashara toka nasoma wazazi wangu. Unajua zile siku za weekend mzazi anafanya labda biashara fulani, unaamshwa asubuhi, yani yale mazingira ya kutafuta nimefundishwa toka mdogo. Kwa mpaka nimekuwa kwanza kujitafutia nahisi niliona ni kitu cha kawaida kwa sababu sio mtu wa kupenda kutegemea mtu na, na napenda kujifunza kutokana na mazingira ya watu wengine, yaani najifunza kuona huyu mtu anafanya nini, anaishi vipi. Kwa hiyo nilikuwa na nikiona mtu anategemea labda ndugu yake yale manyanyaso na nini, nikawa naona "Ah, mimi hiki kitu sikitaki, na ile nikawa na, na yani nakuwa inspired kuona mwanamke kabeba sinia la, la nini kichwani la, la bidhaa yote tu anaenda kuuza, nakuwa inspired kufanya biashara. Sipendi kuwa mtu wa kuku kukaa tu, sipendi kuona mwanamke amekaa hivyo. Unaweza ukatuambia ni kipi ambacho kimewahi kukuumiza sana kwenye maisha yako, ukaanguka na ukasimama tena, ukasema hapana, mimi Swalha nimeanguka lakini nataka nisimame. Ni kipi ambacho kimewahi kukuumiza hadi leo hii umesimama tena unaitwa Swalha TZ? msichana maarufu, mfanya makeup maarufu, unapamba Waarabu, Wahindi, ili uwahamasishe wale wakina dada ambaye amekatishwa tamaa, wakina mama ambao wameshakata tamaa kabisa, anasubiri tu ile elfu tano ya meza au saa ingine usiipate, si unawajua hawa baba zetu. Mm-hmm. Ehe, ni kipi ambacho kimeshawahi kukuumiza katika maisha yako mpaka uka ukafika hapa ulipo leo hii. Okay, labda nikupe historia, historia kwa ufupi ilivyokuwa mpaka ni yaani mtu unakuwa inspired mm-hmm. um, okay. mpaka inspired kufanya kazi na nini, naamua kusimama mwenyewe. Tuseme ni nilikuwa nasoma shule, kuna chuo fulani nilikuwa nasoma ambacho nilikuwa natarajia kuja kuwa mtu mwingine baadaye. Nilikuwa nasoma, nilikuwa natarajia kuwa benka baadaye. Kwa hiyo kusoma pale katikati kuna mambo baadhi yakatokea hivyo nikapata mwenzangu mm, kuishi naye na nini, lakini nadhani unaelewa kuishi na kuishi na mtu ma, mambo yakawa ni mengi. Mtu anaona ah, huyu ah, nimemtoa shule labda na nini, ngoja nimfungulie labda biashara kufanya. Sasa pale kwenye kufunguliwa biashara ndio inapokuwa changamoto, leo kinatokea hiki kesho kinatokea kingine, labda mtu akufungulia biashara, labda tuseme unauza nguo, alafu mwisho wa siku labda aje mtu na mwanamke mwingine amnunulie nguo. Kwa vile vitu mimi nikawa navichukulia kama manyanyaso, labda leo umenyang'anywa funguo, nenda nyumbani, kakae nyumbani na nini, vile vitu vikawa vinaniumiza. Kwa mwisho wa siku nikaamua kukaa mwenyewe kufanya biashara, yani nikaamua kukaa mwenyewe. Kipindi hicho naamua kukaa mwenyewe, sikuwa na kitu chochote lakini nilipata nafasi, nilikuwa napenda urembo, nilikuwa napenda sana kufanya makeup, sio kujifanyia mimi. Nikiwa nikiona mtu namwambia eh, dada, njoo nikufanyie hivi na hivi. Nashukuru Mungu alikuwa ananielewa. Mwisho siku nikaanza kuitwa kwenye maharusi taratibu tu. Harusi nyingine mtu akuta labda na rafiki yangu ndugu yake anaolewa, naenda wananiita swali so, tupambie bibi harusi yetu, nikawa sichukui hata pesa yoyote. kwao nafanya tu ile nilivyokuwa nafanya, watu wakaanza kuwa wananielewa, lakini baadaye nilivyoona kama hii hiki ni kipaji na naweza nikakigeuza kuwa kama kazi, kinaweza kaa kinaniingizia pesa, ikabidi nienda sehemu nikajifunza, nilijifunza makeup. Nashukuru Mungu nilitoka na ujuzi wangu ambao mpaka leo unaniingizia kipato. Kwa hiyo baada ya pale sikuwa na ofisi, sikuwa na chochote kile, nikaanza kuji ile nikifanyia mtu nikajitahidi ninunue vitu vyangu, niona nafanyia mtu makeup, nikaa naweka akiba kwenda kuweka akiba. Akiba mwisho wa siku, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu kani kanijalia nimefungua ofisi. Ni hivyo. Kwa hiyo kile kitu ile kitu yani huyo anakunyang'anya leo hiki, kesho hiki, kile ndio kikaa kinaniumiza. Sikuwa na nafurahishwa na kile kitu. Nikaona mbona naweza nikasimama mwenyewe? Mbona mimi ni mwanamke ambaye najiona kama nimekamilika, nina mikono, nina miguu, kwa nini ninyanyaswe? Kwa nini niendelee kuwa na, nateseka na kitu cha mtu na wakati mimi na uwezo na kipaji na, na, na kipaji ambacho sema Mwenyezi Mungu kanijalia kwa nini si nisi nini? Kama mimi ninachoweza kusema wanawake wenzangu ambao mmepitia situation kama ya kwangu, yani sio sahihi mwanamke kukaa chini kulia kutoa chozi lako. Unajua chozi lina thamani yake. Sio yani, sio vizuri mtu unakaa chini unalia kwa sababu labda mtu alikuachisha shule, labda amekuachisha kazi au amekuachisha nini, ukae unalia na wakati wewe unajiona kabisa unaweza, nyanyuka, simama. Unaweza hata ukabeba sinia la ndizi, unaweza ukabeba sinia hata la karanga, utatembea barabarani utauze. Unajua Mwenyezi Mungu anaangalia hata yule mtu anayetafuta kitu yani mtafutaji hata Mwenyezi Mungu naye anamfungulia njia. Kwa hiyo ukiwa yani usi, usi, yani usikae tu kukaa unasononeka unalalamika haitakusaidia kitu. Amka, simama, pambana kama mwanamke. Mwisho wa siku hata yule aliyokuwa anakudharau nyuma anaweza akaiona thamani yako. Ni hivyo tu. Unaweza ukamwambia ndugu mtazamaji wa Balmedas TV ni kipi ambacho umenufaika baada ya kuwa na hii ofisi, baada ya kujitegemea, baada ya kufanya sana kazi za bure mpaka leo watu wamekuamini? Ni kipi ambacho umenufaika au ni, na ni watu gani ambao wamenufaika na wewe kuwa na kazi hii ambayo unajitegemea wewe mwenyewe unaingiza kipato chako wewe mwenyewe. Hakuna mtu wa kukuuliza kwamba umechukua pesa zangu kwenye draw. Eh. <laughs> yeah. Ni kipi cha kujivunia haswa? Unajivunia nini Swalha? Oh, kwanza niseme nini, yani cha kwanza nimtangulize tu Mungu, nashukuru Mungu kwa sababu kabla ya hayo yote kuna changamoto nyingi sana zinatukuta, na nashukuru Mungu tukipata changamoto tunakomaa, tunazidi kusimama, maana mna mtu ambaye anaweza kasimama bila changamoto, hayupo. Hauwezi ukakua kama hujakutana na changamoto za maisha. Kila kitu kwenye maisha kina kina ugumu wake, hamna kitu chepesi. Lakini nashukuru Mungu naweza nikasimama, naweza nikasema nimesimama japo sio vile ninavyotarajia au sio vile nilivyokuwa nafikiria wimbi kubwa sana. na mimi bado muda upo wa kupambana. Hiyo ofisi kwa kifupi naweza nikasema inani inaniingizia pesa japo sio nyingi sana, lakini za kujikimu, tuseme kodi ya nyumba natoa kwenye ofisi yangu. Hakuna mtu ambaye ana ananisaidia kulipa, niseme ukweli, nalipa mwenyewe. Kitu kingine hivyo navaa kupitia ofisi yangu. Nashukuru Mungu napata hela kubadilisha mboga, nashukuru Mungu si haba, na ndugu yangu namsomesha shule mpaka leo, nashukuru Mungu. Changamoto gani ambazo umeishawahi kuzipata katika kazi yako hii ya kupamba maharusi na watu wa kawaida ambayo ikaku, ika, ukatamani ukate tamaa kabisa ya kuacha hii kazi, lakini ukasema hapana? changamoto gani, maana kila kazi ina changamoto zake. Changamoto gani kubwa ambayo imeishawahi kukuumiza katika kazi yako hii au ofisi yako? Du, yani cha kwanza niseme tu <clears throat> baina ya mimi na wateja kuna vitu vingi sana. Unajua kufanya kazi na mwanamke mwenzio ni, ni ngumu sana. Sio sana mwanamke afanye kazi na mwanaume. Unajua unaweza ukaja, unaweza uka mtu ameweka appointment labda anakuja kufanya makeup labda ni harusi siku fulani, ukampangia muda, akaja nje ya muda na bado ukichelewa kufanya makeup, yani ukimfanyia makeup tukapishana muda, lazima tutapishana kauli. Hilo ni la kwanza. La pili, eh, niseme tu yani sikustaka nikaisahau. Hivyo hivyo kwenye swala la muda, alikuja bibi harusi, tuseme hicho ambacho ni sitakaa nikasahau toka nimeanza kufanya makeup. Sijui kama litatokea kama hili, sijui. Alikuja mteja siku za nyuma sana, alitaka kufanya makeup tukapangiana muda, alikuja asubuhi, alikuwa anafanya asubuhi, simple sana, na baadaye anafanya kwa ajili ya reception. Basi akawa amekuja, baadaye tena akawa ameenda kanisani kufunga ndoa, ni harusi za Kisabato. Kwa alivyotoka kwenda muda tuliopangiana, akawa amefanya nini, kachelewa kwa amekuja kufanya makeup, bwana harusi naye akaja. Ndo kwanza tuseme bado anafanya makeup, akaja bwana harusi nice, nice, akawa ameelewa, nisimsemee vibaya alinitukana sana nilitukana matusi yote na nani kilichoniuma zaidi kulikuwa kuna watu wazima humu ndani nilitukana mpaka nilikaa chini nililia nikasema kwa nini nafanya hii kazi yani kwa nini hivi sikuna kazi nyingine nikafanya lakini wapo watu ambao yani ile mtu anakushika mkono swala so, hizi ni changamoto tu na nini hivyo Nilitukana sana kusema kweli, yani mna kitu kinaniuma kama kile ni hivyo tu kitu kingine labda wateja mnapishana bei hivyo anaweza mnaweza mka mteja anaweza akaja ukamwambia bei na nini hivyo nikushushana tu sana hivyo fanya kwa Mwanza bado tunakandamizwa sana hivyo usiache kumpigia kula Swalha kwenye tuzo hizi za Beautif, Fighter and Famous, tuzo za mwanamke aliyeanza ngazi za chini, mafanikio na umaarufu. Swalha, unaweza ukaomba, ukawatajia watu namba yako ya, ya ushiriki na wapige kula kupitia namba gani, na uwaombe wakupigie kula ili uweze kupata tuzo hizi za Beautiful, Fighter and Famous. Ndugu mtazamaji wa Barmedas TV, Naomba unipigie kura ili kuweza kuwa ni ili kuweza kuwa mshindi wa shindano hili la Beautiful Fighter and Famous Award. Ili kunipigia kura, andika jina langu ambayo ni Swalha, unaacha nafasi, unaandika 0016 kwenda namba 0747 053 191. Naomba kura yako ili niweze kuwa mshindi wa shindano hili, maana nikipata tuzo naamini kabisa ile tuzo inaweza ikanimotivate, motivate kuendelea kufanya kazi zaidi na zaidi na zaidi. Maana ninapofanya kazi mimi, nadhani kuna wengine wanaweza akawa wanavutiwa wana, wana na utafutaji wangu mimi, licha tu ya kuvutiwa, kuna watu wengine wanaweza wakapata labda kazi na nini. Pia kupitia tuzo hiyo ninaweza nikahamasisha watu wengine wakawa watafutaji kwa sababu wanaamini kabisa kama huyu dada alipoanza na historia yake na historia yangu wameisikia nilipoanza mpaka nilipofikia hapa leo, naamini kuna watu wengine wamekata tamaa kabisa. Karibuni Swalha Makeup, tunafanya makeup aina zote, tunafanya simple makeup, tunafanya full makeup, tunatoa huduma zote za mabibi harusi. Karibuni sana, pia tunafanya kucha tunatengeneza kucha aina zote. Tunapatikana Uhuru, mtaa Mtakuja, karibu kabisa na stendi ya Haisi dampo. Pia unaweza kanifollow Instagram as swalha underscore makeup, yani ni s w a l l h e r underscore makeup. Karibuni sana. Pia unaweza kanipigia kwa namba 0763 Karibuni sana. Asante ndugu mtazamaji wa Balmedas TV kwa kuendelea kutazama kipindi chetu cha Beauty Fighter and Famous. Naitwa Shaizati Stylish au Shaizati Brand. Kama ulivyosikia historia ya Swalha, nadhani imekuhamasisha, imekutoa wewe dada, mama ambaye umelala na ukakata tamaa alikata tamaa mara ngapi, alikatishwa tamaa hata katika kazi yake, lakini aliweza kusimama tena mpaka leo hii. Anaitwa Swalhat Z, mdada maarufu, mdada superstar Mwanza, mdada mrembo. Hakika dada, mama, usikate tamaa na uendelee kufuatilia hiki kipindi hadi kinaisha. Hakika utakuwa umejifunza kitu na hautakaa tena. Anza hata na mtaji wa shilingi elfu moja utafika unapotaka. Ndoto zako zisilale, wala usikatishwe tamaa na mtu yoyote, na usiishi maisha ya mtu, ishi maisha yako, utafanikiwa. Asanteni sana Shaiza Brand, tukutane kwa mshiriki mwingine.